Točím! Tak jdem. To je klasika, to špička. Tak Nechcete roztlačit? Kam bude to tlačit nejdřív? Ano. No tak dobře. Kam tam ne? Nemáš to? Ještě to zkusíme. Pojďte nám drbat, ne? Ne, Pojďte nás vezmout! Pojďte nahoru! A druhá, druhá, tahy! Na záda, jo? Pomaličku, opatrně. Na záda, ne? Opatrně, boj. Pojďte se rovnat! Vole, to se tolik ne? Dobře. No to jste ale matný. Matný, nepadáme, jsme matný, jo? <laughs> Kylem, tam jich, hele, zkus trochu jako rovně. Kamerem. No trochu tam a pak zpátky. Kamerem ubejvá mi baterka. Tam, jo? No, trošku zpátky. No.